сұлу пересе аруке қызымыздың бүгінгі қыз ату тойына барыңыздарды қош келіпсіздер деп қоюға рұқсат етіңіздер қынды селкеншек андай теппе мындай теп буырылшағы селкеншек бұрбай теппе мындай теп ойна ойна алғыла ойрон Beni çek Burbay tepki gelin çek. Suyum kandın, silkin çek Söylep tepki gelin çek. Biz bu bosa ömürde Kızılı çok kızları Tamılcıgan cüzünden Kızılı çok kızları Yaşıl çoluk durdöken Can can açılgan gülü döken жаны селкінчек Бұрбай тепче келіншек селкилерден қолынан секкин кармап алабыз түн ұйқыдан ойго турбай can, gülüde can, gülüde gülüde gülüde gülüde gülüde gülüde gülüde gülüde gülüde can. Gülüde can, gülüde can,